Morjens, täällä, täällä on kokoomuksen vaaliristeillä tuttua porukkaa. Täällä löytyy Hanne, Hannele ja Hannele vaalipartneri Pekka. Mitäs äh, Pekka, onko sä ehdolla Helsingistä vai? Olen, olen toki, enkä ole Pekkaa pahempi missään tapauksessa. Mikä sulla tärkeä juttu vaaleissa on? Hyvä arki, parempi Helsinki. Hyvän arjen kautta rakennetaan yhdessä parempaa Helsinkiä. Mikä se on ykkösjuttu niin Helsingissä? On sosiaalipolitiikka vai äh, liikenne vai mikä? Mä oon ykkösteemaksi ottanut laajasti turvallisuuden. Jokaisen Helsingin pitää, helsinkiläisen pitää tuntea olonsa turvalliseksi laajasti käsitettynä. Asia selvä. Oletteko se Helsingin saanut numerot jo? Kyllä, kyllä, kyllä. Kaksi, kaksi, kaksi. Kaksi näinä kaunihimpi. Pekka eli Pekka, Majori. Eli Pekka Majori Helsinki 222. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti.